El cambio climático es algo evidente. Nunca has pensado hacerle frente, aunque no lo creamos, podemos reducir. Sigue estos consejos, súmate a las Green Usa la informática. la informática, no solo a tu favor. Si juntos actuamos, devolveremos al mundo su color.